Matagal pa to eh. 29 alive. 8 teams. 3 teams lang white. Ay, hindi. Tig 4 teams sila. 1 1, 3, 4 579. So, meron tayo 4, 8, 10. 3 teams versus 5, 1. Patay naman na tayo sa mata. 1, 3, 4, 5. 3, 5, 7, 9. 4 teams pala, 4 teams. 4 5 team 9 oris tatluhan lang yung ating team white team white ba to? team black pala to ebang white kilogram biggie Yasmin. Time go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. O oh, si Cardo, ano date mo Cardo? Ay, black pala yung black. Team 8 white. laban ulit to baka makatulog na tayo hmm. at least magkakahiwalay pala yung ano yung white team team 10 magkakahiwalay sila Astral sabi pa tong nag-charge ba yung phone ko? Hindi naman nag-charge. Bawal, bawal ang drop. Bawal daw ang drop. Airdrop. O yan, kitang kita sa ating live kung sino ang nagkuha ng airdrop. Meron ba? Oh. Kinuha nila ang airdrop. Sino kumuha? Team 5. Team 5. Si Leonard. Si Leonard ang kumuha. Ito na. Ay, hindi. Pag-load yun sa... Pero bawal daw nakalayo pa sila sa isa't isa eh oh wala siya sa ano ito na jump. naayo pa rin pala 5, 9, 7 layo naman natin team 10 in 8 lang medyo napahiwalay sa kanya. Magbabalik at uulit. Hindi naman na-charge yung cellphone Hindi, nawawala na nga signal ko. Parang nagkakalayo lalo sila. Nililiit na yung bilog. sinusuntok na ni ayan na yan na magsuntukan na kayo ha ah, ah sayaw sayaw pa si Leonard ha ah. suntok naman ni Bianca suntokin nyo para may damage kayo ha ah. nakasingis na yan ayan na papatayin ka na ni AMC luhod papatayin ka na tutuluyan tutuluyan ka na at layo pa rin, malayo pa rin sila. Nandun natin si Ninong. Diba si Ninong? Ako, disconnected na naman. Disconnected na naman ang ating signal. Pasyal muna tayo sa Bikendi. Ipasyal ko muna kayo habang wala pa namang si Defendi. Eto na, may team 3 na. Lumapit sa team 8. Ang team 3 at team 8 magkalapit. Ay, magkalapit ba? Oh, hindi. Medyo na. Yan na, si Chombi. Ano ba? Malayo pala. Excited. Kita na yata ni Kilogram. Kita na nga ni Kilogram natin. Pinutokan natin kilogram. Si Thunder. May snap ni kilogram. Naku, tumahaan niya si RJ. Ano ang tingin ko natin? na si Thunder. Nadown na si Thunder. Nadown na si Thunder. nakita na din ni Ninong. Wala, na-drop na si Airship. Na-down na si Airship ni Cedric. Ito, ah, konti na lang yung buhay niya. Naku po, may headshot pa yata ni Ninong. Ako, nag-vlog na naman ako. Yun na. Anak to nga si EMC. Si Milo, isang pitik na lang to. Wala na to. dahil pa yung dami Madrid Cedric kita ni Box, so I'm there. I keep saying. kanina oh. sa yung kasama. Ang kilogram ng percent. Ayun na. Patay na si Silent. Ay, si Silent pala. Na-down na ni Taxi Thunder. Na-down ulit si Johan. Ay, patay na si Johan. Sininong Johan. Ay, buhay pa pala. Down na si Johan. Wait. Wait. Wala na, patay na. Paano hindi mamatay ang harot nyo kasi? Namatay na si Milo. Man. Hindi, hindi. na ka. Ano ba yan? Hindi ko Ang haharot kasi, ano ng putok wala namang kalaban. Bakit kahit... Oh, may damage ako, naka-barrel ako eh. Wala. <laughs> Talagang tindi ni Ninong Johan, nakailang daw na, pero ito, boy na boy ko ulit. Ito na yung mga patay si Milo Nobita, i MC2, Lazy, Masaka, Assistant yun nadown na naman si Thunder down na silent yun na nadown na ni Chibisay nadown na ni Chimbayo patay na si Chumbi namatay sa Pero... eto na to eh nanalo pa nga yata ang team white kahit lugi sila Nadaw na naman yung kitse si Fred. Three seven, three seven, four. Three teams versus two two teams. Ada naman si Thunder. Nadaw na naman si Pinas. Masyado. No mercy. Tinuluyan na. No mercy kay Chipsay. With 8 kills. Ano? I'm ano there. I'm right in there. Right? Nanalo na yung ang Team White. Oo nga, nanalo na yung ang Team White. Panalo na ulit ang Team White. Tip ko panalo na Team White. sa pusa, eh, siya mambuhay. Isa pa, no team up. No team up naman, di kayo sali. Ayoko na, nanguurat ako. No team up, my friend. Pulo yata na kala na kaya. Ba't ang dami mong friend request? Hindi pala friend mo to. Ay, hero, tang ina, dilig ako lakay. Ayun na lang laro. kanya sila doon. Doon kanina, nung nasa Mubatra kami. Nagsusuntukan, nagbabata, nagbabombahan. Sali ako, sali ako. Sali. Madam Dogi, pa-invite na lang, pa-invite. Pa-invite na lang ako. Gagawa yata si Lacey, si Lacey. Meron ako room. Marami akong pambili ng room. Lacey, baka magdubli, baka magsabay. May ipon yung pambili ng room eh. Baka magsabay, baka 5,000 na ako. Yan. Oh, yeah. Pag tayo Oo nga. Hmm, chapter na. Gawaan na. Ano pala? Chapter na. No team up <laughs> naman. na natin ngayon kung sino talaga ang mga... Malakas. Malakas talaga. <laughs> Malakas ang makinig. Doon na ako. Yoyohan sa sa... No mercy na yan ha. Ah. Listen, pikon na, pikon na. tirahin mo ng tirahin oh. na. Baka tirahin pa ng iba. No more. Bye-bye na, bye-bye. <laughs> Tuwan-tuwa yung isa eh. Meron pa, meron pa. May, may, may, ano pa, may laro pa. No prac, ay no practice. No team up naman. Pakinig mo ako. Pakinig mo ako. No team up, no team up. Sige, sige, sige. No team up naman, no team up. Meron pa, isa pa. Sige. Isa pa, isa pa. No team up. Invite lang. Meron pa, isa pa, isa pang laro, no team up naman. Gagawa na yung si Lacey, abangan nyo na lang. Invite, i-invite lang din natin room, hindi ako nagagawa ng room. Babay, babay, may room na yata. Ano, basta kayo sa GC, babay, babay, babay. for ano yun ay bre natatakpan four five four five nine three three eight four four five nine three three Mahina May 6 minutes pa. Sino isang mag-spectate? Ay, sa mag-spectate. Soro shelter mo to. Text nga natin sila. Si Beba ulit. sad forever. Ah, ano sad forever. Stop the problem ng honey. Ano ba? We got soju, soju. Soju, soju. Streaming pa din. Sabi stop recording na. Ano ba talaga? Bakit ganun? Muli o tayo ng ano Next month natin, yan, meron bago. Assure. Ano na ah, yung net ko eh. Hindi ako maka-enter. Bakit hindi sila maka-enter? bago to. Ito mga bago na. F4. No team up naman to, no team up. ったですねIsasalusulay night. Na oh, may ka-couple profile. Ito na mga KD nila. Ito si Sad. Sad ano to? Ito, taas ng KD, 2.48 si Fardo. 1.87 313 match 52 wins at ang kanyang kapatid si Pinas 1.48 251 top 10 50 wins top 10 pala hindi pala matches the chip sa'yo mga lakas to eh o diba 3.25 290 top 10 88 wins diba Yasmin. 0.94, 350 top 10. Ang dami niyang top 10 ha. 40 wins. Wala si Aladdin. 1.46 to 186 top 10 39 wins si Bebang 0.57 to 161 22 22 wins Oh, bakit di pa nila ni-start? 10.20 na. Logo maker. 1.4 61 entry. Wala na. si Medu 1.18 500 9 10 ba't kaya hindi pa na start ano lang bakit hindi pa nila na start Mm. Dapat pala so dugo lang din. Hindi ko na bakit di pa nang start. Nagawang na yung cellphone ko. Okay. Bakit 10.30 pa lang? ko na. Baka 10.30 na lang start to. May gagawin. Load kasi yun. Hindi na kasi na net Olha the way through his big dick, Dugo na lang, dugo na lang daw. Pero ang sakal. Soro si Sid. Yan na, may mga kadugo. Ayun na, ang magtiya. magtiyo. Flex ko lang nino kung gwapo. Nino, oh. Kutis artista. Ninong, baka naman. Malapit na ang Pasko. At ang ninang. Minula. Kaudu Dawisay. Ang Kaudu Dawisay naman ito. Kaudu Dawisay. Kaudu Dawisay. ayun so may propal right there oh nagtabing oh, dalawa kaya pala ayaw kaya pa umalis ang doon ah, nino hindi sila makapasok bakit ganun hindi makapasok nakapasok nila bakit kaya pero yung iba nga oh, nakapasok sila oh. Bakit the room the, the, the room that you ate is closed? Bagong pasok. Deadpool. Deadpool. Ang plan niya, Army Assassins. AA. Ay, may nakita na natin ganito. AA ang plan. Yun na, nagsama-sama na sila. Mm, yung iba, nagluhay-luhay pa. through gaming. Hmm, bagong pasok na ba? Ah, hindi. Start na. Duo. Libik lang, mabilis lang to, libik lang. Ay, sorry pala si Sin. Pangat, sorry si Sin. under solo itong solo kasi solo puro solo sila Asian Cutie Yohan Set Forever Sea Banana King Since libit lang ito mabilis lang ito 3-5 pa tayo nagpatay patay agad niya si Asian Cutie down pa Telegram versus Cardo. Ayan, maglapit na sila. na. Lumabas na si Ninong Johan. May napabagsak na agad na isa. naman ito. May kasama pa yan. Yan ang sisihan. Yan natin sisihan. Hindi daw naman ipinas si kilogram. Ano ka ngayon, kilogram? Kilogram. Yan. Nasa Bianca pa. Mukhang si Bianca. Patay na si Bianca. Let's see. si Quando si senta. Madonna, si... forever. And I will see. that is the weak side. gaming é, vibe. três Lá bem louco.

ang log ka naman team 3 at team 5 lang pala ito magkalapit and team 8 team 8 as team 24 si Johan ako si Johan ito pala itong ano cancer na. No mercy si Ninong talaga. No mercy. Walang isi-isi. Cancer na niya si Cardo. Napapaisip tuloy si Pinas na kasi yun to. Hindi lang kasi Ninong. Breakers na si Ninong. Tabit na yung 3.5. 3 at 5. Ay, napatay na pala itong sa ano. Uy, saan ito? Bakit naging dalawa yung team ko? Dalawa pala yun. Wala lang palang pangalan itong isa. Ano itong pangalan? solo lang kita nandun. Wala palang pangalan. Two kills na siya. Kala ko siya tulog na dead. Hindi ko siya kasama. Ang Jasmine. Kapang Jasmine. Dalawa yung tatlo yan. Dahil tatlo yung kalaban mo dyan. Kaya natin kung ano yung kayohan. Patay na ba si Pinas? Patay pa si Pinas. Karamdam pa rin. Hindi na nakaalis ang pwesto si Pinas. <laughs> Sabi na ko si Yowan to. Ito si Sihan. Ako si Sihan. Kaya ito mapapatay. Mahal pa si Ninang ni Siri. Ganda. 300 ko lang magagawa ni Ninang Johan. Sa gitna siya ng pinas at Ninang. Puro isena lang pala yung natira. Ay, hindi. Ito pa palang walang pangalan. Ay, wala na. Wala na yung kasama itong nila na walang pangalan. Matay na rin. Puro isa na lang to. Buhay pa rin si Sint. Tibay. Tibay ni Sint. Pinatay ang magkapatid. Pinatay ni Ninong Johan ang magkapatid. Si Pearly Dalisay at si Pinas. Nakita ko na dito yung nasihin po magpustasin. Umabuelo. One, two, three, four, five. Five teams. hindi pa napapansin ni Johan kasi yun. Na. Patay na si Johan. Ang galing ng timing niya yun. Ito na, King 5 up. Sisint yung gandong-gandong putin siya. Talagang nasa blog na agad siya. Scoop-scoop pa ang ninaw. tapos dinisintik kapag na naiwan sila na kay Jasmine pa nga ang bilog ah ano, ito 3 at 2 magkaka kalapit na ang 3 at ah may naman ang sabihin ako ako ano may matay ito siya susit ano yun nawala ang net ko ay konti na lang malilito din yung pantang ay masakit na ang zoom mamatay pera sa sumi-sumi dude si Wang pala ay si Tungo excellent work. 3 kills na ah, so. Na, so, Aray, patay. Ay, namatay nga. Yan na, si Si Jasmine. Ano, lalaban. Girl versus girl. Namatay pa nga sa phone. dalawa na lang yung natitira natin si Sint na lang at saka si Jasmine ayan na nagkita na ni Sint si Jasmine dapat na present ng cellphone nag-aabang na si Sint malayo pang balag ayan na ito na talaga ah nagpapakiramdaman yung dalawa sino kaya magpawagi <laughs> ay nakakawala naman ako malilipitan kasi ito dito kita na yata ng same pares nasa linduma pa gapang gapang gapang ako nasa loob ng bilog si Jasmine kita na yata niya sa sink pagitan. <laughs>